tazina chizijiride why do you budget beyond mm. why so kumukazi oteka mungalo ngomuseja sente nkuse ya kusezezo ya mini so yoksa tuisu ayo kuna tukene bilago ayo kuna mm. ya trade e ya mire chamba de mwani ya trade mm. why Uganda nisi are involved in the informal sector basubu zile kujua kato kwa ataku butale mwakwata kwa baboda nguyo na mugwanyi mwa baboda bave mu kibuga kubanga bafuwa mu mukumu bikwagamba bo obubina bwa bubuli kemizendalo <laughs> bafuwa wana umukazi oyo mukampala mwali ababoda boda bamana okule mu bago bamu ate yali aleeta boda boda yatu mukundi nga yesigala mukulya bano bo bavemu tumukode kakurugona mukadolo hey. ayina boda boda mukibuga nebaga nti uh, kitata ekyamusibisa kiki senchari eina nanyiniyo ikieno gundi chafoda mm. ya tumukundi nena impusi mm. na wali nga bana mm. boda boda mchukua wano zaba zaba zunga bana why should generals be involved in the boda boda are they generals uwebe eh, eh, itabaji generals ndi ukubayi wa mchibuga biwa mizibeni uyu so one of the generals is mkundi gunabalina never in a Kubandi business man. Kubandi to Mukundi is a very is a very good strategist. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Mbaburiza. Tumukunde. Tumukunde yuze mwewe unya. Tuwari fenda birikumu. kakati mbalwana ne kayigula yansangako ku bundi kwen beings naye human kayigula gives human to abuse me yatandikira kunza okunvuma buli mwononekera yayitanze bagita batin yabachina nanyanga nanjingi nanjingi nange banefulidde kati kakwa kazaji ee eh? omukule kumibolo let that mkunde you mm. Oh. see people as that young man calls me mad man many people know that I'm an inte a highly intelligent man mm. my only problem you cannot humiliate me and you work at mweza mm. for shemu kwa guri na mkuru tokiriza tichi siji kiriza kati okay. mkunde choku vichayina mutamichi mani mm. tumukunde haina gundi strategy ribu yeti look what tumukunde the way he campaigns tumukunde does not send jivuni votes mm. vote for change why whoever defeats Museveni kuranga tumukunde amanyai na amanyangage elejo gula ya musaji mubazi tumukunde ya gamba ntisinga nega taku bobi wayne ndi mwambu kuwata kuba sirimu gwele ndi mperekezi kanta ndikawechi meinajan presidential kanya chiba mkuwata kakati is looking at a situation where Museveni is going to come back kakati Museveni agenda coming back join Bobi Wine mwetukwala opposition era imwe muli kumigitigatinga election violence the situation will be worse after elections ngakiki kakati nga okumanya mm. this is a unique election temuli opposition inomu mukalu temuli opposition nansa karembe nabo tebali kabuleta nakubalawo kabuleta nyo yabale tambu tumanyira abasiru ye walijira tumanyira abasiru abasiru abasiru walijanga ye ate wakitalo nyo bana wali mbasiru hey. Eh. o, o opposition nasoka mkarula yako outrightly tebuli ye mugisha muntu ndi kugambe ya mama FDC yani kate president of FDC kugambe eh. mwenyezo mukirizamu ndi opposition nate Robert Mao ah, hapana kini president nchikwete Robert Mao bama sati ya magazi baategera nti nobert mao yizinja ati ekibiina kye tukiwa omugodde ti ate mawutabala bubeeri we yali maze okkuba dp blok gye baali bamutaddemu mm. bamubuulira bobwine receives intelligence reports every day from security nebagaa nti bubwine nga tabalimbye mm, mm, akebere ku ssimu ye oba tekwaliko message don't accept mayinja fetu musindisa kukete mbese chikati mwereza ee atoko yu msajia mwereza owari yu msajia na mwaka ambi tikusimu yote kuliko milioni yasa tuzewa kuwereza mtisewa kuwereza mwereza kuwereza zaachi zato mbu ya za za gula masimu togula Bebeo muzirie, bebula. Wange simu ya bora. Wange simu ya bora. Bebeo ina dipa kwa mfano. Bi miso kati itambulira ku gobode yo. nebo ono chusa masimu nalaba akachaina kumachanga kagoza gona amasutu ama, ama simu kagaba jako ni kagoza nibaga nga nkatulide wanga bwendi nina la baba kama lubaba bagenda ku google nge simu yako <laughs> e kali benji kikaba gambu kali mkampala kanonye equipment kate mye <laughs> zena linka lupa nga kali benji <laughs> kakati bobi waini akora kata nabano oh, ee eh, eh, kakati kwa wakati wali opposition wali opposition kati mbisha mtu wina aremba jita ee eh, ono besi je hmm. ya poe kanji mkupolida besi je iba mtu uza nukwa mga nti besi je roja kwesi mbao besi ya kwa sanyo short term strategies besi ya imisa mbawaz na kwa ni kamerooni ya lipo ya imisa wafungiza hmm. besi ya nahakana kintu nekinyiika kati tasobola kufuna foreign funders yabanyeza kakati besigi nga sente azijja mu bano mafia ya wano hmm. thats why ebadde ba sente mu projects yonga egamba kati be sente mu projects bano abantu gule bagule era balina sacks and sacks of money nakunyumizizza tewaliwo omukazi yadde aziswalya mu piikaapu ngaagenda mu kalulu nebagamba buli ewali sente wonna museveni amanyiwo zonna amanyiwo ziri yabadde afuluma ku pikup ate abo babakibinja ki simaama simaamisa gaali maama eh. eh. nayenda wapi eh. nayenda kwacyala am going to the village hey, what are you taking ah, these are mewater for my cows hey, you transport mewater at night <laughs> sente lwaziyodde amakutiya ga pikup oba abo bawa nabo bafunye riziki ati bazitutewo bamutegedde babatemezaako teri wali sente e- e- stashed mu mayumba museveni watamanyi abazitise ku mmotoka bebamutemezaako ababadde babalondoola amayumba gonna babalondoola Ne yali baba twala ntwale. Anti bwe echaba bisa sente ku bulamuru. Ache gamba, kati bana ataba zisuza banawe. Hmm. Ate babanzire. Hmm. Ala yabagenze nazo. Ah, ah, Bazi kumetisa abali bataba kazi. I hmm. eh, discovered nga bayina banka emu y'abazungu bayina mu akawunti ngaerikosi milioni za dola musanvu nga bayina nani gavumenti organization era nakubira omukazi nemugamba nti waayi ngaoli mu kibinja ekyo naabotta abantu yate nti namanyi nti esimu yakomawo esimu zaabe zonna zaddako ezimu zabali watta abakazi zaati zaddako kweziri nibenjikubawanokweri mukazi yagikwata bakwata abasajja nga bali jindyawo kitende befudde abokibamanda naye basanga balina miliyoni lusanvu ku akawunti nzate tebampaako nzimayiroolo yali eki hmm. tebempaakidde ku mukazi wenkamba battule hmm. sajja bano hmm. anti mumuli bannaddiini bwebali tebakufubutuddeeyo kubanga hmm. baliba extremist wanako problem wali nisubili wali itabubuwa ini itiyali wiki yali kyengamba nti afuta mumaaso yenzibu ennyo hmm. wano mu uganda twetema state inspired violence hmm. ti kabaka yika yatema ebitooke ngeraira kabaka upc batta abantu nga bangi tebakwatibwa olabyekuba nga beero si batta abantu so so tamale opredictinga nti after 14th eh, january ewozibu kubanga anti waliwo abantu hmm. even mu security abatambulira ku kibaluwa nga yasonyiwa basonyiwa grand right an apology in our handwriting bino bibaddemu kakati batumukunde bali bagamba if museveni is allowed to settle down taatukwateko ekitegeeza ti recreate trouble for him bakwata they have to switch in the opposition so so baina kutwala abantu bangi nyo mu parliament akavunyu kagenda kubeera kubaka bwa parliament nezo su five mubabu obululu mutwaleyo sente omuli okujja kufubutuka mu kyalo naye nga tebasimbawo bangi aa independent nayeno nakugamba nti nope is a wing of nrm people who realized that even if you sponsor people your candidates through nrm museveni abayita mu kokasi n'abalagira kakati how do you avoid these people to be under Museveni's control create move Ngabo, nope, nope, Museveni nope, kota bayita nope annex ya NR eh. divagete dao divagete dao zinawa gama ntu kukendeo move why did, why did move organize elections zili internal without going to kamufu ni chisigala nga chiri intact the question, the trick was mm. ayagala okwesimbawo yenna ayina okuleeta 50 naffe tumwongerezeko 50 oli yejjangamu yekka ntiseginyinya eh, eh, eh, mutunuulize hmm. nti seginyinya ne bukedde amukuba nti yekwesewa nayekwesewa nowaabwe seginyinya otoyo gye bamwagala nnyo lwaki ntyatta ekifo tebagala fe bali brain Ah, ah, ah, omuganda ali blaine mm, mm, mm, omulezeokulaba has problem yowa alogant amu alogant tas problem nakulimuinfomu sekita kusobolakukwekolya sente zange erimulinsangawo hmm. bagala abaganda abatali bamuzizisobola kutwala kidandala nojawo kidandala notwala ono noga nti nzijawo enkoma tutekawo mpapaali <laughs> nga tugenda kola lutindo eh, lutindo mukubire ko katano chama awulize mm, nkatani kiro katani kira eh kuba simanyi bayi asika nene azo to mukuba nyo eh ngana kumutegeza kutegeza anti big brother wali tuli yaje ayogera ne ali panic okona nga big brother ali panic looking at the situation and how we can manage it because it is just one of the things um among others <laughs> um, like you could do kaleke kaleke kaleke eh, kaleke kaleke kaleke kaleke yakata mtekeza mtekeza tu big brother ngoli bala ba ngoli kwe naga inti zo sente te mugula na mwe sente zo <laughs> simu mwazirie bimilioni satu mwazirie kuwa mtakari ya mwewe bimu zizia kuna babu akarakula simu zaaji anti zinu wazichu simu zizi wa keta mbusumi esumu mbwa bachayi na bazi ingira mu mbusumi ni yalite chibinja cha bachayi na wanu bayi ingira mmasimu gaba katolina hapa ganti jeda bukaba kikaba ingi muri muri <laughs> muri muri muri muri Ah, kubanga tumumanyi wekabatandikidde kuba kwata ate ka kayina kyene kyekakolagana n'oli kalimuwa esidiba sidiba zimu nzinzimuwa ate waliwo eki ekyo mukole ddeba aliwo asasula ali nsasula hmm. kubanga ntimukole information yafuna ku sidiz yali sayinza jifuna mu msh kyokyokana ezesoni kubanga ekintu kyali kyamunju ngoku otulisiki nirozi n'eyo bibiri how can this madman we should give these items the madman after maganda batu gamba ntitofayo kunene kwa nyendo kasitari bangisa a madman has delivered where you have failed that's why you continue talking about this madman mm. he akulimye akutuza vifo akutuza vifo bila vifo kama ujogo mbaka nyazi mpari today wali opposition yuka elimu karubuka no to you wala wamu muntu hanti muntu vaa mkola kwebati mbeshi mm. yechibina yalika achise chile kwa chukwa ejofu disi ee na chukwa una amuliyati amuliyati yali formidable mkola kwa atali wa elu pia li agude yali agude atati na yamba museveni he wouldn't be facing amuliyati now where will minister yali awuminga how did you help Museveni kwa mriyati ee anti mwanwe lilisi ya liyawo minga with all resources from east mm. ee eh, nini watula na wasirikina dara kati wakule mbili anti ulu tia mili nyeliti lida na mkuliru wako nga jitutu kwa anti ya jitutu ya gandhi umuhala mbuyo umusajyo yubalo umusajyo javanku wa mgazo anti ya alina unu kafi simanyi madamu kafi bwavuganya yamuli bubi oyo mwana oyo mwana kaviani bwali ono mwali yategeka ebya kavingoma oyo mungoma yamtawanya kati nze namusangawa e, e, e, gitutu agamba ti mungoma gitutu yavufere to handle 400 million dollars president yali alisi nazi stopping tamale kitutu ah, ya basente ezo mwusoko ni atigira ni wakenda zibu vivite milioni bari wakenda kwa zibu nangarwa nyisa lutu wa ama nina kumezo ee chonachoka nchoka lutu wa ama uzi reinstated nareta haka wala akata ina chaka kwa lao ee chonachoka choka na watu wa mkubeli watu doktor maria goreti chitutu haina eh. vuzibu chi hani mkani ndi minisu ya mlema uudubi hami newiti wali power president had secured a road of 400 she million dollars. She did not steal money. No. Na ye, nga pamuzanyisa twist. Mubuze. Tagenda nga kumu state house nga pamulinze manne. Yaba subiza mamise kweni mpasa na hata jana abilila mutoi. Mnatuwa agenda yo. So, so the problem is that the problem is not that she stole money. No. Political e, mamuzanyisa. Mamuzanyisa. If it was not Museveni's intervention, he had it. Kwele ya kuna hivyo nga nabano. is high info stories yali agala kuliza bano batulyagenda bani bagundi waliki awalyazire 50 million dollars waliki yali kuba lyabalyazire atulize lijolina kakati shumwe iso kompe nina message wano yavude wa eh. mutawanu wa senda msawandaji eh, nga kiliza msawandaji eh. mumuwe msindi agina ni makini na asomo kusoma kwa ichi kade ya soma ii mbusasuri ya finance na ajinyo nani mirakulu ya liwa abidandi msawandaji tagena tazunga zunga mudu mwono nyaba ntu wabali kuredibo sechikuwa tulangimi hivyo mayuki pita dobozi mbafiju somebody came ee njika lankuwe suti mwuzo hmm. mm. uwe suti jijiju wangu na yu mm. atese ntambulina suti mwazize babidi na inga paka amanti bafudama direction zendala mm. hau kani yu tell me tibiyenti wewabi uche mbili muenda yu kama to help mkuyambe mku yu with your suti and the money huyo nakalema yenyine because if you say it nti oyina ekiririretedi nakalulu nkitegeera naye how can you expect even if i had access to museveni nga ngeddamuga nti waliwo omusajja gwebayokera ebintu bye mu riots muganda riots esaawa eno aze nesente muyambe musuuti nemmotoka eri poshi gundi mm. katuli wama mulala wakatemba yei ya raivu tichita raivu lishimu katuli wama kufuka mumba parliament wano gundi kufuna uh, eh, eh, filmu jaina tiye kuiswa na mwono mnyabu kede na imukuba mnyabu roti yeta raivu mm. this is what I bargained for a meeting with ya Bobi Wine to provoke a fight wa Bobi Wine wa muta wala kubawo kuwa kumvo ye zi sangu ngana ziti eri gazete diyo wanyabu yigeno kutambla safari nsi yonu nzatishi inti musebeni kutubumbi yago wapupuka karulu that's my fear to these people wakutuka karulu before next was enough which you were in a gamba to be very should be protected era nasanyuse nnyo bwebatadde bali bebakwata ekalangala hmm. kubanga sayi ebabadde bagitadde bagifidinzi babalepingirayo fighting with sayi e kadibabiranga lutubungira bantu ebamubalaka ebwa basiri baleeta mwana wano bubwaini bano yabaddukako kyokola nti alina sabai alina asigazaamu ensonga element mu security olaba bobi waini tigubo omulowooza nti bamubadde mutegesa kumugamba nti sente azijja mu basiyazi yagweza wo omega omega alwanyisa obusiyas Hmm. Hey, eh, what does it mean? Atu chewu nisanga ata bebisi ya gabamu wani kidebala gani nupu tunjewaza ikukirizo kutuka Kati na kato chilaba nti yala ze wani Kati kitegeza nti no wene kawabisi ya gasempa Obayi atate gini Nanti chumeu Hmm It means two things Nti nabani vali kuliza reverse psychology Nakugama Nti abasi ya sitema kuganti na abisi ya gasempa tuogeba kugamba hmm. I'm a man taxi ni woman is but sobi la tofayo uli la tofayo kutusola kula nzibi yonkola ndi mukazi that's why they have ilamu makagaba siyas tuga antibiechi usa umuna abiru mkazi mwana abiru msajja abakazi gano gano yuko nuba abasajja abakazi eh, alu azanya lulu ya abakazi kati nabagama ntumule itetekali abasiyazi abasiyazi bainali kudi ya abu mutu gamba wili wano where are the basiyazi Wenda kati ya litre chidi kari ya masiyas Nti you cannot bring a law when you don't have a problem Hapa siyas baasa yuko From siyas tu mwucha mwucha kakati mwamu wa dini rights mwafiko kuna izi msiyas mwateka msuma wa lati <laughs> hmm. eh, eh. uja kusanga hmm. why did Bobby Wine go to this man who lost a case against Kayanja and was, support, was sentenced kukiriri mulago and somewhere humiliated community kakati kukwechicho chiba chichi outstanding aa ah, eh, ichicho chiba tutikikira bubi wae dairema mfuse dairema mfuse dairema chitengeza is being handled by sophisticated people afuna information yin katengesi na nchok gamba ntitaring centers is af inmates is there director commission mwebanga mm. erangi eh, nilio kuronda nekandete mwako kopi mbobo bagira nga mkuti hmm. nga badire yinga kakati ee chubai chubawa mateka mm. mwesi kulangira in fact for me a movie eh, eh, e, zingama ni what is happening ani amotafa mbagambu mbapura za mwuri ya tazifuruma loko the, loko the offices of the newspapers kuhuni mbuna kutazitunda kubagwa manyechi all TV stations and radio stations must have representatives at the tali senta uvuchi mm. utusiwe unako lulu na nga bitufu na tuvijawa ku tali senta ee eh, mwuredi yewe mchari mwujo kufumu ule mfufu dada disi wa miyole <laughs> ee eh, kwa mwujo kulangiri ya vichari hiyo mwujo kulangiri ya vichari hiyo otherwise in my opinion mm. this has been a peaceful election tuvijiwe ila angakona hiyo ugambi eh, would you be understood yes anti mburira mm. monitor is highlighting highly the people ele disi yanga mani ya chogirako nti mbele uzabi museba na haba wakalulu mbukumu kumifana ibalaka anga ya mbunisa strategy atenga ganti nita mauli ya agafuga mm. that's a mbunisa strategy mbunisa ya kola this is the first thing gana to die mbunisa ya kola this is the first thing gana to die mbunisa ya wakanya kaju anti nida hmm. mbunisa ya kala msalubi ya kugamba buke da kuba antipali ya saba kambu mkambala machiviri achikubulia uno the, the wound the, mm, prince. the prince there is no professional army that kills its citizens if you want the army if you want to kill your people recruit foreigners in the police tebaba na, na wabo that's why amini akusanga congolese sudanese ndichi mm. na abanyarwanda mwintegesi elia sumindo za machiviri machiviri akugamba teatara gula tukateka mmaje tebabonye eggwanga lirere lyabwe era abasiraamu badduka buddusi kwa miini kakati bukeddaga nti museveni aleesa abakambwe mu kibuga mm. museveni aleesa omumonesa n'akuba kino mm. n'akulaga tuddeyo mu memories memories ziriwa teni baganda boys died at kasubi nga masiro gayedde teni baganda boys emotoka yabasoyabala nga bayira oluguudo lw'ejjinja besigi agendayo nkeera 15 people died hmm. nga sebagala nagana milioneo nagana 15 people died hmm. nga sebagala abagenda AYS and find the police orders are the, the, the, and those were peaceful times but you highlight people have died in a riot a riot is, is it a peaceful procession demonstration Tuliyot. Baje kulo wazanti na wakati totally objective. Asuwai, ah, anti za meriski mm, teka. Kwa kwa kwa nti, nti. Nida. Hei. Meriski teka. Nti aranonye eh. za, yu siku kusose. Nwachi mwane za tatubuli ya baganda abafa. E, e, e, gindi. Kusaba kwa. Nisaba saja kabaka ya gamu. Nti abafiri demarans. Nti mengo ya risose bawa. Abafiri kasubi. Abafiri kasubi. teni baganda bwisi babakolyanga bwafuruma oluvanyuma eh, eh, eh, ate ah, ah, furumanga ah, ripoti efuruma neyenga gwevunana si gwe twagala evunane kyevulanga yasirika ripoti efuruma nesirikagwevunana nga si gwe twagala evunane era nze nakitegeera ti gavumenti kivudde eti okufulumya ripoti hmm. ejekezonoletinga singa yali empuliketinga gavumenti baligifulumizaeno eno ripoti ya icc kakati okiraba nti president hmm. yayingira nomwana ono omuwala omunyolo nesente nebazowa era nebamutatu embala simu omuwala omunyolo tomujukira nga bakwata nakubira kitabe nti omuzukulu bamuse ezetitukukyaki eh, eh, eh, iprovokatiemmbalasimu kakati gwe ani yategedde timuvuuka oyo webikonda abadde abatrainig abadde akolaki nti agenda kusinga na president nebamwasa kati ekyo kitegeeza waliyo omulala anaafe wa bobwaini atwala olugambo nga nti oyo mwerere nze bintu byange bakolera bob nze bintu byange byebinkuuma bintu byange bwenzita bakolerabobkyobusasule bakolera bobnkubuulidde nkugamba nti lwaki omukazi ng'awulira ababbi bakuba ennyumba mwami tusabe katonda baleme kuba lugirwa mmanyi lutaliiko sitapuli <laughs> We Boboni wakora. Boboni wakora. <laughs> Shamango birungi ya Museveni ngene. Innovation ya Museveni. A revolutionary changes the transform society from one point to another. A revolutionary is not a builder or uh, who paints the existing structure. A revolutionary is a destroyer. He destroys the old order and replaces it with a new order and a modern order. This is why Museveni started saving uh, lives, started by saving lives. He embarked on immunization against um, the leading five killer diseases among us children. Previously, uh, the mortality rate was alarming. Museveni came out boldly and explained the real cause of the HIV AIDS scourge. Many African countries wrongly believed that admitting the prevalence of uh, the virus just Rochester Tourists. However, Museveni successfully fought witchcraft theory, and that had been entrenched in the people's minds. He embarked on the expansion of the health facilities. New hospitals have been since constructed. However, our opponents shamelessly say that health sector is in a sorry state, overlooking one important verdict from the prisons. People say a liba eddagala liba mu meaning the drugs are stolen from hospitals because they are because they are there uh, supplied by the government. Eh, ngatete dekano babali bataddeyo eh, eh. eddagala lirijjolo tulibba gavumenti tekulibba ddagala wabula tamale nesikukola negundi bebalibbaad oh, oh, oh, um, berijja lwebalibbamu meaning that the day that it arrives is when it is stolen which means that the drugs come but is stolen from hospitalsyagamba tamanyisekeanti rambe eddagala kiwalimba wano mbuhu sends it Museveni hmm. who steals it the opposition hmm. alalimba kwa opposition hmm. kutu weekend government henga opposition nchi eri mbubiri eee eh. eee uwa zita anziti opposition Yudhuri Museveni, should Museveni turn himself into a security guard at the hospitals? If the drugs are stolen, uh, uh, what is the opposition doing about that? If drugs are stolen by the government officials, what stops the opposition from intervening and exposing these government officials who steal government drugs? The truth is the stealing of the drugs is a deliberate policy by the opposition to make the government unpopular. This explains why many people a uh, caught stealing drugs from hospitals and other health facilities get a laughable court punishments from our courts and judgments statements do not raise concerns from the opposition groups, donor countries, and the local non-government organizations. Secondly, how many opposition leaders who use government facilities? These opt for private ones, uh, which means that they arm um, a shedding crocodile tears. How many opposition leaders, how many how many inspection tours have they made in their constituencies to see what is in their facilities or whether they even function? Thirdly, how how come but also the missionary hospitals under very tight control of uh, the funding bodies are not different from the government facilities. Previously, Ugandans depended on national hospitals and schools. What went wrong? My answer is that the Europeans left Uganda, left them under Ugandan management. And more importantly, they also received drugs from the state national drug authority. Do, where do we then uh, put these drugs? Why are they not cheaper? it is obvious uh, that the opposition only takes um, up empty health centers government eh. national hospitals and they cheaper cheaper africanization eh. eh. the minister of health had failed on her duties to uh, uh, was rejected by the parliamentary appointments committee and not for the, uh, not for additional performance in the last five years he was disqualified for lack of academic papers and not for his uh, uh, previous performance confirming that our mps are not serious about the health facilities as they pretend why did they reject Kakosa for poor performance kakoza kakoze muganda la performance ah, eh. okay in other words if he possessed the academic qualifications yeah, parliament appointment back to and the eh. same ministry yeah, yeah, of uh, this is what exposes these opposition groups and <clears throat> the lack of consistency and logic nobody talked about kakoze's performance meaning that he um, meaning that if he had the papers he would return to the ministry yes chibagamba eh, niende ku democracy eh. democracy eti guine time okay uh, eh, uh, nine dakika ziringa kumi na tano kumi na tano Amazingly, when commentators talk about democracy in Uganda, you overlook several important factors, including the following. Number one, since the pre-independence elections in 1961 in Buganda, which were massively rigged in 1962, the independence elections, where Ugandans in Buganda were denied the rights to vote and uh, their MPs. It took us almost 20 years uh, to have another election in 1980. What had gone wrong? Where Where there are no ballot papers indelible ink uh, capable Ugandans who would um, make uh, it to the voters registers what was lacking this to me is a very simple and it should be equally important uh, for friends therefore from 1986 and 7 back to the democratic journey that uh, was a precedent <coughs> Ugandans for the first time elected their leaders including the president throughout uh, through universal suffrage in 1962 the president was elected through the electoral college in parliament Ugandans did not elect the prime minister either we we have been making steady improvements on the electoral process, starting with the electoral colleges up to the current adult suffrage. In 1989, candidates canvassed for support on the same forum under Museveni system, under the movement system. Later, at the lower levels, uh, later the lower levels and eventually the government changed uh, the practice and adopted a multi-party system where parties sponsor candidates. Members of the electoral commission are elected by Uh, members of the electoral commission are elected by the parliament as opposed to 19 um, vetted. 1980 they're vetted vetted i think indooza ekigambo eh, kyali kirina kubeera vetted uh, nkirongoza is a vetted uh, where the electoral commission was dominated by upc supporters um, actually wana yangamba eh. chairman wa electoral commission eh. oyo nga yambadde uniform ya upc yes nini for my mbara ya UPC ee eh. eh, nenga ya agenda okuwa atenga ah, ah, nkukuli mm baadhi ni nipagamba mwiwe bamu vinga one foot two foot ee eh, two feet forward hmm. one foot backwards mwe ya chogera mwaka hmm. tutambula hmm. baku gamba kundi akacheko kaberimu habibibi na biogufuzi kitali kwa nyali waje si kitali jiru wa dipi na wamu teka ku walua msaji alimuleti kulosi nga wa UPC kangalasi wani musamman ta yawan gula ne na ba zama bi gizin sa ne bi zama e kin ci bogira ko da na ba fuka ba ka jiribe mata bi manyi ne ha dai ugambi ndi bo babu na bantu hmm. you cannot humiliate a man who can sit down and wait for you ne mu ganje jomu ka ngoka sasira hmm. ne mu ganje jaku ka ngoka sasira ne mu ganje jaku ka ngoka sasira in fact many by-elections have been won by the opposition central to you uh, contrary to um, uh, UPC uh, days NRM has never resorted to violence it seeks legal means in fact this has caused excitement from the opposition groups uh, who see it as a danger to democracy because African democratic dictators uh, uh, African democracy dictates that the opposition candidates uh, do not win. Yeah. Why should the people get worried kitu mga jiwangula kakati bano ni batia ah, echo chua ringa dama kwa ee tiko batia niti ate hb nama chiwangula batia chirimu nenda hmm. ee eh, eh, nikinesi ya museveni niti yurasi ngaba nchibagenda kubaka luka parliament ya tolo kosi kuteka yu sendi hmm. abantu kasaba zina amazina mososatezi hmm. zafi monakiko societies people don't hate a leader because of longivity kabaka havako ate kabaka avaako papa avaako ezizo mwezi alimu ezizo mwezi alimu obwakabaka germany erina tamu limiti ongereza erina tamulimitiansalemisanju kyakuna bali nabagamba nti mugere mukole risearch abo abasycologes batuyambye obweya psycology wamaanyi nnyo emiijiizi oyo mutaani wange olwajja ku lediyo yakapucyalinga abantu wy psycology psychology ee eh. niti abantu wakubuli uwa psychology eh, eh, bano batu liyambu kwa ba professors hmm. bali batu batu liyamba kinene nyo tika akata katubuze hmm. singa ukulonda kwa museveni democracy we na baga nti alinga umusajja nga mkazi wa zada abalongo na baga nti katuo wange waso si wange uchikoroti ya nti abazongo bube bachikola na ife tetu kisola hmm. kakari katubuze besi ya mwamu bakaluru nganda teyaingira parlamenti eh, eh, era uh, era ya gano ukulayira mm. Uh, eh, sorry, yes. kwa kwa ila besi naka yes. titubikiriza yes. bawini kize lewa kwa mati akako kebabia akafeneda katika yu mashini ya jijawa ilago naba akira kupala mezi yes. kena wala ila katika yu mkakiriza demokura aso mjawa kato uo amukiriza waso anata mukiriza kita geza uwezo uwa hafu support win ili sebe mjonga anda sebe mjonga anda ya azari kola mwana azalirwa nga kato akkirizibwa mwana gwe mwana nga mwana ono yakukkiriza museveni tagula abantu yogula banabasekeredde ab'ekisolo nti museveni ate gundi bobeere yagenda naga nti kayigula museveni wajana musabe kayigula ate museveni amuyina mutadde mu nyumbaomanyi museveni bwakola abantu abo hmm. guti tabeerangako kukuti maaso nerakala nga babavunaana kati si yagikulira kati yebweri mukwatakatawo ogane Distribuir techniques. Yes. Followers. I'm not going to be a member of the police. Where do you want you to be taken? <laughs> to the toilet. Ah, I'm mm. not even on it. Oh, no, to the toilet. Even arraigning you before court. tekitakiriyo eh. eh. era ffe twagambanga the emphasis was hmm. a general was been arrested hmm. arin charge him actually tam gundi owana byasibi bajjukiza batamawulire hmm. nga baga nti edda ffe batubuzanga wirubiza kakati mwolwaliro muyomba kubatwala mu kooti kakubulikiri ekyaffe baaaane batamanya waliwo correspondent wa wa voice of america ngaomuvuka bamuyisa buteera buteera yawandika n'agamba nti muwanga yasinza motoka enyingi mukibuga ezisomba amatooke rolezi nga ziriko yudde mm. yamuga nti ndaga emu ndaga akeegi mm. obanga yange muwanga oba ogende eruzira otere hmm. mm. yabeera eruzira necharging hmm. genda mm. buzesekeba nesekawungu bagenda omusajja yawandika ebbaluwa fulumu entebe investigate ministers wealth nebagikolamu amawulire they arrested sekeba mukoti abamulebe tetubagira nga mukoti ah, ah, ah. newabera wono omusajja yabuuka ekikomera kya paalamenti hmm. ngaobeta atudde bayagala mwenge obote mwana yabuuka ekikomera nagwa munda nga pati ya paalamenti obote hmm. namuli boza why have you done this hmm. i wanted be your excellence give you muto botos and take him to ruzira <laughs> babala munywesa yamuwa obote neyajja omusajja obote yali agenze north korea rumo ni saturating nti bamutemye ko bugulu mm. kati owamu ulize na buza awanyu peace there, there have been reports here your excellency mm. that you are being amputated when uh, and your visit is not scholar have you seen me limping am i limping am i limping have you seen me limping misinde ya oye tuwa uli de gombia gombia gombia gombia mu press conference nti oh, man you have a dollar more than your country gombia yaita mutaka kakati fukutu ababasenja wakudu wa seke babaseka wungu babala baba muri ya lwarelo ni baba ayo president yali munu kujiso mungu katapu kange omusajja bali bamwita luta isire mm. luta isire ngagenda mu press conference ya juma olisi the minister of information. Namugandhi, Mr. Minister, you were delaying us. Newspapers have what we call a deadline. Beyond this deadline, you were story will not be published. Namugandhi, Nkukubi, more popular, I'm older. Orutari Uwei, Oruamunno, Yamugosa Yisire was sacked by a minister and ended up being a priest. Nana Kolawa. Muto isire. Muto isire. Mini eh. saa mga nti nkukubia. Kumuza Kuhu. chibozo. Na agamba, wata ife mpia. Jagenda ni juni yawe. Na abu, msanya na mga amba. Luwache chufana nchami ni sechafu. Umayentu za manajira mamona mishinana. Mm. Hmm. Nga, buri, lupopo wa mwuri lina gundi. Lina kabukisa kawe gendi. Ina kasiru. Nga mwune kumuna wandi kajimuga jaa. kati nge chifana cha mimi tichafuru tichafuru mm. kakati editor ni chimule mwa kunyonyola reporter nanga yena chinyonyola namuka you are the editor now eh hey, yes reporter hey. <laughs> mwishu mwishu mwaka tamo kangi babo za editor kakati chifana ncha ganyi amini mm. nagenda kupati in state house mwa mkule chifana photographer bali wa mwita lupu namukubye ekifaananyi nga yeesaavinga to see the, the human side of hmm. namini naye yeesaavinga kumakya lubulwa ne bamuyita mugundi enakasero juma olis namugaa nti manyikikiri yaweereza information lino eddoboozi lyemuwulira ku kaboozi eryo nga bagenda okusoma amawulire omusajja bamuyitanga byabafumu byabafumu ye bwe bamuwulira nti lububa wa mtute ya jini ya tambuza bigiri kuita kudero kutoka ijinja eh lububa ya toka yu baji ababa sirikara ababa kwa ataka goka hapa umusaji ya kupa lububa mtubu nana agwasa juma oldies na alio kama gamba wache ukumye chifana nyecho nga amini kuka amini wa mbubu talinda na musa hapi <laughs> yamujibuna eh yajibuna mpesa amuru eh talina musavinga talina musavinga yebatune hmm. eliya gara kulaga president yesavinga nokusavinga eh libatulaga prime minister wegundi avuga kali na yesu ya ya mpana mwasho mtu rubulo wachifana president mulaga tu amuru amuru hmm. kagati sasa yakabaka mtibi ya jawan baga namba mna mauli zibi si agenze mugonde agenze mgenze nakasero okubuza kuba amawulire mwalimu omusajja nga bumwita bwoki ye news editor n'amwanjula nti ono ye kabaka wa buganda musajja muganda nnyo oyo yavaawo oyo bwiki bwawona omukazi bwoki atutawanyanga ennyo anti yalaga kabaka nti mu bastaafu kabaka mubastaafu omusajja bali bamuyita swaibu nsubuga nagenda mu conference center amini abayise nti bataka ba buganda swaibu nsubuga nebabimuteekamu ebyo byebatuma abantu sebo idi amin dada twagala okutegeeza buganda tesobola kufugwa nga kabaka taliiwo amini yagamba naye swaibu oyogedde kigambo mubi nnyo mujasi yena awulidde nisa bie bikola modernity tunze kutuendo kamila ukuji yako standi ya yungu jitade kuchizimbe wa guru nitu nita genda ngu yamba de press neti shirt emu bikola mu wali press gala le mu parliament na wawa ee eh, minibyo kwa mbala ndi jamba de press bichi bichi ee choku nchimu kwa le deba antu amulega mgali biased an arrogant media has no respect in society mm. chikola baba nyika nyika kwata kuzange program mm. okube kuti mm. kubanga bamanyi waliwo bakubayo yes eh, media must give platform to the voiceless okay baboda boda nga babanyaga kwa amulika eh, kwa eh, mu 2016 segirigi yagamba nti latifu yamubba akalulusa simu 7 ebbaluwa yasibye sekkema yava mm. wa peter opira era bamukunta peter oporia ente munnamawuli yasibwa olwa bbiya yali ayitibwa John Owidom mm. yaleta story mm. ku UBC mm. eh, John Owidom mm. uh, muno editor Father Clement Chugundu iyo amutanga 10 na yes. Rwanda hadi mugamba hadi Chugundu ya mugamba ya mugamba Chugundu tivugane amini bayaje abamuri bonna empapula za muri is donating rente kagati gundi na mugamba Chugundu ntina yeye utulane tingi dente uwa kuyamba kwa kushula ubati ni hati nga kututuwa defiridum ee eh. kumukolo nga ina umukogwe akatuna akiwaza akatuna akiwaza mm. ila benji unga ya gamba yomuta na yona yinti wapasamiza basa nyuka nyo kutakiramati chukundu mm. ya moja ya ina yalimufu ukanga nga wani wakibi hao nga ina kajanja kaiti zifu nga ina wani wajaji ya sumira mu amerika sinzo mu mwami kana jana yo kerementi ah, kerementi kagati kerementi eh bwanga ne piki piki nenga bwala bwala busaba ku makombo <laughs> aba semije basa nyukati yeyo cha masabu kagati kerementi chigundu cha era amini eh. amini bwe kubisangana ye kifanani mm. bot mm. bwe kusana ye kifanani ngogenze enjongo ngogenze ngogenze waliwo wani chogala nti musobe kudikiteta kwao amini yali o eyo nakola oluguudo bwekatwe hmm. nga luguudo lwafulusinga obulungi amini ogenda okuluggulawo nga drainage amazzi tegatambula yaluguliramu mugamo botus najja aboza nti enginiya ninaana hmm. ndiyo uyo eh. asantisanti eh. yasulawo bwana bamuga nti amini okuga ya santi sana yayina ebintu ebi amini kuca usiru muga ya santi sana yagenda eyo egindi ekasese okugulawo factory y'omunnyo ngaabazungu bamubbi agenda egiggulawo ngaomunnyo paipu zigusaze nabuuza nti ingeni yalewa asanti sana nebamugamba omuzungu yayita munational park okutuuka ekkooko naye bano abamutwala ne mugundi mm. bana eredda la jjajja mm. bana abamutwala ne ne mufokito dokola battle ne bamulaga radio esali mm. ne bamulaga jjajja ono jjajja we ari ko bazikola abamusiba nti najjera mukira nsaba balonde transporter wange ali magombo wa dp ne ko kwa kansala nsaba wa president museveni uh, e o wana bana bana ava mu kisera kino eh. eh, eh. musinga ne libiamu museveni fashion ne zimu government museveni watu vira kati musinga na ava wakati musinga ne libiamu tujira tuchale ngatimbulira kuyogera ku majanga muzeyi bamusazeeko okugulu kubanga omuntu omuntuwabuulira bobi wine nti ajja kuyita omusisinkane nategeera nti pulezidenti agenda kusinkana omuntumukwano gwange muganzi owakakomera oil kunoti musanvu tano satu asaliwana nkaga munya kyenda musatu musanvu tano satu omukumunana nkaga munya kyenda musatu kiwasika kyokufungudde nguze akakomera nawe walikuwa na kumkutu nomukukula vitano kutambula birodi waliwo abakoledde nga nze obudde bafuba ate nga tebulina kyemumpa hmm. kubanga yubiri nzemba buli bagamba hmm. bwemuwa sente eh. ajja kugenda akoma ebintu bye hmm. akolebe nze gwelowooza bye tubinyiiza okay nsinka munotanoit kale